l'as déjà été une fois la devant euh... oh les chouettes c'est vraiment par rapport aux voitures que j'avais avant elle se conduit comme un coquin c'est vraiment elle suit vraiment la la route ouais franchement je suis vraiment très content ils ont fait ils viennent de sortir le modèle juste au dessus hein. 来。 coffre manuel des magazines. Le quoi, le coffre Il est manuel. Ah, je... Non, euh... Il y, a un verre électrique pour l'ouvrir. Ouais. Je pousse sur un bouton et il s'ouvre. Ouais. automatique. les rappels de clignotant. Ouais. Par contre, je n'ai pas, c'est le, détecteur de, GPS. Euh, GPS. a beaucoup plus long sur leur GSM. ouais, euh, ouais. Des options. Même moi. Bah oui, tu l'as aussi. Hein. Et parfois, les, les, GPS de, du GSM plus développé que celui de la voiture. Oui, le nez à dos, quoi. Oui, se met le, tout le temps à jour. Ici, il faut, presque aller au garage pour la, la mise à jour. Non, mais faut comment le faire. Elle, fait peu de bruit. Hein. Et encore ici, plus hiver ils font plus de bruit que les Si t'avais avais un point fort à dire de ta, voiture, ça serait quoi de conduite. Elle tourne ah. vraiment. Elle suit vraiment là. coffre Je pense que c'est 400... 480 ou 500... C'est plus petit que, que le, petit C4 Picasso que j'avais. Ouais. Ouais mais bon ça va. bien, c'est qu'il tu vois, il indique comment elles sont mises mes roues. Donc je, redresse, voilà, là elles sont alignées. Ouais. Ça c'est intéressant parce que en on ne sait pas trop. Euh, on ne sait pas trop voir euh, si les roues sont. Ah voilà.